principio solo había tres parejas, dos protones, dos neutrones y dos revoltosos electrones que girando en torno al todo lo elevaron a los cielos. Y su número atómico fue el 2.